аман бардақты көрермен еріміздегі бас басылы мегемен қазақстанның 25 қаңтардағы санында жарық көрген өзекті танымдық қызықтақ ақпараттарға шолу жасаймыз бас шаһарда құрылысы шатқаяқтап тұрған әліптің аяқтау мәселесі мамандар мен қоғам пікірін қақ бөлді аубастағы жоба бойынша жеңіл жүрісті жүрдек көлік астананың ескі орталығын есілдің сол жағалауымен байланыстыруы тиіс болған тиімді маршрут осы деген тұста елді ерекше таң қалдырғысы келгендер лртның имидждік игілігін бүгінгі келбетке бұрып жіберген тиісінше оған жұмсалатын қаржы көлемі де ұлғайған әлемнің елуден аса елінде экологиялық таза көлік қызметін атқаратын лрт аяқтау мамандардың пікірінен тиімді шешім шығару елорда әкімдігіне жүктеліп отыр тақырыпқа қатысты талас тудырған өзге де пікірлерді тілші қымбат тоқтамұраттың лрт тиімді шешімдер күтіледі мақаласынан оқи аласыз қаңтар қырғына елдегі тарихи асыл жәдігерлерімізді қорғау қауқарымызды әп айқындап берді Алматыдағы Қазақстанның мемлекеттік орталық музейіндегі 300 мыңға жуық жәдігер қолды болуға азақ қалды. Күшті құрылымдар емес, музей қызметкерлерінің жанкештілігімен аман қалған жәдігерлер Қазақстан ұлттық арнасындағы алтын қордың күйін кешермет кім біледі. Сондай ақ Шыңғыс әулетінен жер бетінде жалғыз белгі болып қалған Жошқан кесенесін қорғай алмай отырғанымызда мирас асан жеткізді тарихи жәдігерлерге қатысты өзге де күрмеулі мәселелерді бүгінгі басылымдағы қорғауға зәру құндылықтар мақаласынан оқи аласыз бүлік банк қаржы нысандарының да қорғалу деңгейін көрсетті жаппай тәртіпсіздік кезінде 12 мың банкоматқа 2 миллиард теңге көлемінде шығын келген. Бұзақылар 507 миллион теңгені ұрлаған. Залал келген банкоматтардың басым бөлігі қай банктерге тиесілі. Бүлінген банкоматтардан ел бюджетіне қанша теңге көлемінде шығын келіп отыр тілші абай қазбекұлының қиратылған банкоматтар үш банктің меншігі мақаласынан таныса аласыз президент қасым жомарт тоқаевтың 11 бірінші қаңтардағы үндеуінен кейін қызу талқыға түскен тақырып утиль алымымен байланысты тілші жақсылық мұратқали көпшіліктің кәдеге жарату алымының не үшін енгізілгенін түсінбегенін алға тартады осы тақырып аясында құрылған жұмыс тобының жоспары және талқылаудағы бастамаларды тілшінің қалдықты өңдеудің құны қымбат мақаласынан оқи аласыз оқырманға жол тартқан осы және өзге де мақалаларда егемен қазақстан газетінің бүгінгі саны егемен нүкте кз сайтынан оқи аласыз